Coaching i monitoring call center. Co to jest ten coaching? Kto to jest coach? Trener, a więc trenowanie, szkolenie umiejętności Twoich pracowników. Możemy wyodrębnić trzy główne etapy w tym procesie, bo jest to proces. Długi proces podnoszenia jakości sprzedaży, jakości obsługi klientów. Etap pierwszy. Analiza coachingowa, czyli w tym etapie, na tym etapie, pochwal pracownika za elementy dobrze wykonane. To jest bardzo ważne. Aby zmotywować pracownika do pracy, trzeba mu wskazać, co robi dobrze, ale również wskazać elementy do poprawy. Coach, trener powinien również zasugerować możliwości rozwiązania tych elementów do poprawy. Etap drugi. Szkolenie. W tym etapie wspólnie z pracownikiem trener wypracowuje rozwiązania wcześniej zdiagnozowanych sytuacji. Etap trzeci to etap planowania i motywowania, czyli wspólne wyznaczanie celów i czasu realizacji. Po co to wszystko robić? Jakie są cele coachingu i monitoringu? Przede wszystkim kontrola jakości. Kontrola tego, jak jest prowadzona sprzedaż, jak są obsługiwani klienci, jak działa infolinia. W końcu rozmawiamy o call center. Kolejny cel, bardzo ważny, to motywacja, czyli hmm, skrzydła u ramion? Tak, tak właśnie przeprowadź coaching, aby Twojemu pracownikowi wyrosły skrzydła u ramion. Kolejny cel, bardzo istotny, to selekcja. Selekcja czasami postaw, zachowań, a czasami nawet pracowników. Edukacja. Edukacja, jak powinni robić to dobrze i co to znaczy dobrze? To znaczy tak, jak Ty byś chciał, żeby wyglądała ich praca. Informacja i kreacja. Wspólna z pracownikiem kreacja nowych rozwiązań.